Jā. Ui, malac, kā tu māc. Ui, kā tev sanāk. Ui, malac. Tēmā. Aklūs to. Uh, ieko. Atmēr. Ko domā, ko domā, likt visu šeit domā? Tas ir papīr. Ai, iesties. Bet ko mēs vienmēr ēnam ir tomēr? Aļie. Kā tu iepriekš darīji? Rīks ir no zināms spiest. Tu liec sviest. Skaties. Stāsts, ko darīs? Nā, stāsts, ko... Sapļot no tevis. O, man pie mums cīmojas, jā. Jā tāds atbrauc. Nāk, es tikai tagad atnāk. Tas tāds nedēļas. Ar kājām. Mēnesis. Jā, palīdzēšu. Ar tev lāds vispār tagad ir. O, mums attaisi lādu. Женщина с золотыми руками. Pārējā. Ķimenīts mm. arī gribētu uzlikt. Mm. Man garšo ķimenē. <laughs> Tāpēc. <laughs> okay. Sezams ar man ir? 8 reiz 3, 24 sniedzīt. Un tur ir 6, tur ir 8. Jā. Es atrāk. Ko nozīmē matemātika mācīt? Īsā. <laughs> Matemātika atjaunot. Ņem ārā. Es nedomāju, ka ir gatava dāļa. Galīgi balta vēl. Balta, balta. Стейк со Вот так. Мама, kas tādas ir? Jā, tā griezīs bija šī otrā, palika šī tā tumša. Šī tā pusīte. Lai gan tā ir. Ir vajag griezt. Smaržu. Sašā. Nu, es lieku šo. Tev pīrāgi tīk.